Man kata, sekiranya lantikan owner secara general dan agent A close rumah tersebut dalam proses submission loan dan datang pula agent dari B datang membeli close rumah tersebut. Persoalan saya adakah salah tindakan owner dari segi undang-undang? Sepatutnya owner tunggu dulu result loan dari A sebelum ok. Selagi tarikhnya tak habis, selagi tu tak boleh, dia tak boleh minta sebab tu bila kita minta owner untuk sign tu cakap dengan dia ini ini adalah uh, perjanjian uh, ah, ada ikatan undang-undang cakap dengan dia. Ha? Ini adalah perjanjian yang ada ikatan undang-undang. So kalau sekiranya selepas saja dia dah sign ATP tu selalunya ambil masa dalam berapa? Sebulan untuk settle SPA betul tak? Lah. Kalau kamu tengok owner ni macam pelik-pelik Kamu pergi kan dia tanah tu So kamu invest lebih kurang RM200 RM250 Untuk caveat rumah tu Jadi kalau sekiranya dia uh, Dia dia nak SPA dengan orang lain Lawyer akan cakap Tak boleh Sebab rumah tu ada caveat Faham tak faham? Faham kan? Man Fahmat? Mana kita, mana kita buat sekatan ni? Ah, eh? ha, buat sekatan. Kita buat sekatan dekat um, atas tanah tu sebab kita ada kontrak. Kan? Kita uh, uh, kalau kalau uh, coach kalau gitu, kalau kita buat sekatan atas tanah tu uh, tapi ialah uh, sebab dia urusan dengan kita tapi ada ada ejen lain saya lah. Uh-huh. So yang tu yang maksud dia kan? Uh-huh. Maksud dia apa kita boleh buat caveat atas apa tu? atas tanah ataupun hak tanah tu mhm. so nanti dia tak ada kata dia, dia tak dia, dia tak datangkan impact pada kita ke dari segi kata boleh dia, dia boleh datang impact apa? cakap dengan dia tuan tak apa dia kita boleh buka balik sekatan tersebut dengan syarat satu dia kena bayar ganti rugi sebanyak earnest deposit ataupun professional fee which ever lower okay Maksudnya kalau orang tu bayar RM10,000 earnest deposit dia sign kan hmm. lepas tu lepas dia dah bayar dah dah dah dah, dah, dah terima kemudian dia ambil kat orang lain jadi dia kena bayar 10000 dekat orang tu balik sekarang 10000 yang kita pegang tu kita kita pulangkan balik tapi selalunya hmm. saya cakap jangan pulangkanlah kita cek ganti betul tak Hmm. Tapi dia kena bayar dekat dekat orang tu melalui kita RM10,000 On top of that, dia kena bayar kita punya gaji RM5,000 So dia rugi RM15,000, nampak tak? So dia ada pilihan. Tak apa Encik, tak ada masalah sekiranya Encik nak ambil uh, nak menggunakan khidmat uh, ejen sana uh, tak tak menjadi masalah, itu adalah pilihan Encik. Namun konsekuensinya ialah disebabkan Encik telah melanggar kontrak tersebut, uh, ikut apa yang telah Encik berjanji, Encik akan membayar satu kali ganda uh, wang taruhan yang telah dikeluarkan serta 50% daripada professional fee yang cik telah setuju untuk bayar kami. Jadi ingat, bila kita hantar ATP tu, kasih dia sign tu, dua-dua kena sign. ATP sign, ATS pun sign. Okay? Clear? Caveat akan valid 6 tahun. Ha, tapi caveat tu boleh di boleh di apa? Boleh di uh, di